අයිබෝවන් සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා ඉතින් අද මොනවද අපි මේ බලන්නේ සිංගප්පූරුවේ අපේ අවුරුදු උත්සවේ ඉතින් බලන්න ඔයගොල්ලන් පේනවා ඇති මෙතන ලහි ලහියේ කට්ටියම සූදානම් වෙනවා මේ හදනවා බුලත් වලේකුත් තියෙනවා පොට්ටු විතර ඇඩු අපි යාතන මේ ඊළඟ මේ බක් මහා උලලේ අවුරුදු කුමරිය නදීරාකා <laughs> අපිට පොඩක් කියන්න බලන්න මොකද්ද මේ අපි අද කරන්නේ මේ අපි සිංගප්පුරුවේ අවුරුදු උත්සවේ සිංහලා එකතු වෙලා කරන්නේ රූපිකා අක්කලා ගොඩක් කට්ටිය මහන්සි වෙලා අපි ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ අවුරුදු උත්සවය කරනවා. ඔව්. දැන් බලන්න මෙතන කොහොමද අපිට පොඩ්ඩක් විස්තරයක් කිව්වොත් කොහොම මහා කොහොමද මේක ප්ලෑන් කළේ ඔයගොල්ලෝ? කට්ටිය කී දෙනෙක් එකතු වුණාද? ගොඩක් කට්ටිය ඇත්තටම ඉන්න ඔය මේ සංවිධායක මණ්ඩලේ. එයාලා එකතු වෙලා තමයි ගොඩක් දවස් ඉඳන් ඒක ප්ලෑන් කළා තමයි මේක මේ තරමට සාර්ථකව කරගන්න පුළුවන් කියලා. අපි මේ උත්සවය තියන්නේ කොයි ස්ථානයේද? පසිරිස් පාක් එකේ. සිරිස් පාක් එක ගොන පේනවා දැන් අපේ තම කට්ටිය එන ගමන් ඉන්නේ දැන් උදේ නමේ ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩම කරනවා මෙතෙන්ට ඊට පස්සේ පොඩි අයගේ තරඟ තියලා ඊට පස්සේ අපි අවුරුදු මේසේ කෑම කාලා ඊළඟට ඉතුරු තරඟ පවත්වනවා right කොහොමද අපිට මෙතන තියෙනවා අපි මේ ලිපක් පත්තු කරනවා කිරි මුට්ටිය තියෙනවා මෙහෙම කිරි මුට්ටිය තිබ්බා අපිට දරන්න නමුත් අපි ගෑස් වලින් අඩේ දෙනවා අපිට ගෑස් අපිට ගෑස් පිළිබඳ ගැටලුවක් නෑ නේද නෑ වල නෑ <laughs> ඔය පැත්ත නෙවෙයි අපේ බන්ද ඔය පැත්ත දැම්මොත් බෑ ඔක මෙයා බෑ බෑ ඊළඟට අපි යනවා මෙතනින් මේ කැවිලි මේසෙට එනවා වෙන මුට්ටියක් කියමු බලමු මේ කැවිලි මේසය තුල තාම කැවිලි මේසය ආදාගන්න මිතම පවතින කට්ටියම තියෙන එක නේද? මෙතන පොඩක් පිළිවෙල කර. මේ ඉන්නේ ගෑනු මෙතන කටේ ඔක්කොම එකම කරලා දෙපා. කබාරම යුහු සුළුව. යුහු සුළුව හැමෝම මහන්සි වෙනවා. මේ දෙ කරන්න. රූපිකා කතා ප්‍රදාන මෙහෙවන්නේ මේසය. පරිසමඩ ගන්න. යම් නැත්නම් අපිට හොඳයි කැමරාවට අපි සමීප දර්ශනයක් ගන්න ඔකේ එකකේ එතර මෙතන අපි යනවා පැරලල් තරගයක් ඒ තම පපාය ගෙඩිය ඇට ගාන ගස් ලබු ගෙඩිය ඇට 170 අපි කියන්නේ එකසිය දාහතයි පනහයි මයිලා පිටන් ගන්න මෙතුන අවුරුදු කුමරිය අනිවාරෙන් ජැක් ගානේ ලබාගෙන මගේ ඇවිල්ල තින්නේ නැත්ත නැත්ත දෙන්නෝ නැත්ත ඉතින් බලෙන් තමයි Are you ready for the games today? Okay, which games do you like the most? Uh, ah, Takraw. oh yeah, sorry. The jumping Wala Sinhala ka tayo? Ah, very good. Hosay ni. Yamay ni. Ano ka alam mo kasi asa pa sila magyan? Balik na. සිංගප්පූරුවෙන කාන්තා කාන්තාවට ඉන්නේ කාන්තා සංගමේ මහිලා සමිතිය මයිලා සමිතිය තමයි මේ තියෙන්නේ. කාන්තාවට මෙහෙම ඉන්නකොට මේගොල්ලන්ගේ අතරින් කවුරු ජයග්‍රහණය කරයි කියලා හිතෙන්නේ? මම හිතන්නේ නම් සියලු දෙනාම ජයග්‍රහණය කරනවා දැන් ඉඳලා ඉන්න විදියට. අපි බලමු කොහොමද ඒක යන්නේ කියලා මම හිතන්නේ සියලු දෙනාම. චාරූපය පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩක් අපවතර පත්ලා ඉන්න චාරූපය මොකක් කර අවුලක් වෙලා අන්තර්ජාලයට අන්තර්ජාලයට දාන්න මෙතනින් ගන්නවා මුදාහරින්න තමයි මේක ගන්නෙ. ලස්සන. කම පුරා. මේ මොකක්ද? ඕනේ මිරිදෙන්න. මේක හොඳ නැද්ද? හැමෝටම ටික වෙලාවක් කියලා බැලේ ටිකට් ගත්තේ නැද්ද මියුසික් එක? මේ මහා අමු සිල්වදන්. අපි දැම්මේ. ක්ලික් වෙනවද කියලා. කොහ කොහලා කොහ අපි ඔය ගුටි ගන්න වෙන සීන් එකක් කියලා අපි දානවා. කොහ කොහලා නොවරද? කොහ කොහලා අපිටම පොඩි ගැටලුවක් කරලා මෙතන මේ කිරි ඉතිරිම සම්බන්ධව කිරි ටික මේ ඉතිරෙන්නේ නැහැ අපි තාක්ෂණික සහයක් පැතුවා නෑ ඒක දාන්න පුළුවන් ඔව් ඒකට දාමු ඔව් ඒක දාන්න බලමු අපි තාක්ෂණික කමිටුව මෙතනින් රැස්වලා දැන් කිරි උතුරවන්න යන්නේ අපි ටෙක්නික් එකක් පාවිච්චි කරන කිරි ටික උතුරවන්න ඔන්න මේ ළමයි කිරි ඉතිරෙනවා බලන්න ඇවිල්ලා තින්නේ අපේ සෙට් එක. දැන් ඔන්න කිරි මුට්ටිය ඉතිරගෙන එනවා. ඉතාලම ආසන්න වශයෙන්. පොඩ්ඩයි. රයිට් මියුසික් එකේ පැත්තෙන් ප්ලේ වෙනවා. තාත්තලා කියන්නකෝ. කිරි ඉතිරෙනවා. කිරි ඉතිරෙනවා. 何 මේෂ ආස්ති ගමන් කීමත් සමඟ සිංහල අලුත් අවුද්ද පටන් ගන්නවා. සීට් වී යස ඇතුළත් අවුරුද්ධ යස යස කැවිලි අතින්යා සමගින් ඒපල් මාසය ආරම්භ වෙනවා. අවුරුද්ධට අපේ ගෙදර යස යස කැවිලි හදනවා. ලස්සන කෑම මේෂයක්කුත් හදනවා. වැඩ අල්ලන වෙලාවට අන්නන්ගේක පොත් පාදන් කරනවා. ඔබ සැමට සුබම සුපාලුත් අවුද්දක් වේවා. අපි අපේ අවුරුදු දවස හැමෝම සන්තුවස වෙන දේවල් තමයි කරන්නේ ඒක හින්දා හැමෝම එකතු වෙලා අපි අපි අවුරුදු උත්සවයක් තියෙනවා. අපි අවුරුදු උත්සවය අවුරුදු ක්‍රීඩා කරනවා. ඒවා තමයි කම්බ අදිනවා, කනා මුත්‍ති බිඳිනවා, බිඳිනවා. අවුරුදු කුමාරය අවුරුදු කුමාරයා තෝරනවා. ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. මගේ කතාව අවසానයි. මගේ කතාව අවසానයි. පුතුමල් පොට්ටු පොට්ටු අවුරුද්දක් කිට්ටු කිට්ටු. මම අද ඔයාලට කියන්න යන්නේ ලස්සනම ලස්සන සිංහල සජ්ජමල අලුත් අවුරුද්ද ගැන. අලුත් අවුරුද්දට අපි විතරක් නෙමෙයි පරිසරයත් නාශී වෙනවා. එරබදුමල් පිපිලා, කජුකුල්ලම් හැදිලා පරිසරය හරිම ලස්සන වෙනවා. කොහාගේ සද්දෙත් ඇහෙනවා. මේ ඔක්කොම වෙන්නේ ඒප්‍රේල් මාසේ අවුරුද්ද ලැබෙනකොට තමයි. වරම පැදී රන්දොන්චිලා මෙන්න මේ විදියට ලස්සනම ලස්සන ඔන්චිලි කවි කියන්න රබන් පද්ද ගහන පුංචි ළමයි හරි ආසයි කෙවල් පිරිසුදු කරලා අලුත් බඩු අලුත් ඇඳුම් අරගෙන ලංකාවේ අය අවුරුද්දට ලෑස්ති වෙනවා කිරිබත් කෑවම් කොකීස් ආස්මි වගේ අවුරුදු කෑම වලින් කෑම මේසි පිරෙනවා. මෙන්න මේ වගේ. අපි ආච්චිලා සීයලා මෙහි නැහැ. නෑදෑයොත් මෙහි නැහැ. ඉතින් අපිට ආච්චිලා සීයලත් එක්ක අවුරුදු සමරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අපි ඔයාලත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වීඩියෝට අද අවුරුදු සමරනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක අවුරුද්ද සමරන්න ආපු ඔයාලා හැමෝටම සුබව සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා. මම ගිහින්. එසේම වේවා. 你看，哎。 Uh, uh, elephant uh, hit the elephant. Like the elephant, only the elephant. Uh, that one, that one, that one. That one, there's not. Lion. Bifold, like, like. Like, okay, අලියට ඇස තැබීම. අපි සිංහලෙන් කියමු. අලියට ඇස තැබීම. අලියට ඇස තැබීම. Okay, okay, go, go. you don't know. Listen carefully. Do not give any command. I will therefore anyone who gives a command, I will cancel your game. Okay. Okay. Listen to the Mat bhai una pota. ඔන්න අන්තිමට මේ ඔන්න මම එකට එකතු කරලා කියනවා තර දුවන්න ඕන හරි 1 2 3 ගෝනි පැනීම කාන්තා ගෝනි පැනීම අපි ඉදිරිපත් කරමු කවුද ඉන්නේ කියලා මේ පැත්තේ. රයිට් අපි අහලා බලමු එක්කනයි ඔයගොල්ලෝ ජෑක් දහනේ කරනවද කරනවමද? ඔව් දිනන්න විතරයි. ආයි බලමු. ඕගොල්ලෝ ජෑක් ගානේ කරනවද කරනවමද? අත උසලා කියන්න බලන්න. ආයි එහෙනම් බලමු කවුරු ජෑක් ගානේ කරයිද කියලා. මෙතන පීඩිකාව ඉන්නවා විශාල ප්‍රමාණයක්. තරංගය තීරණාත්මකයි කැප්පේ උඩට යනවා. ඔව්. වැඩි වෙනකොට කියන්නේ. ඔව්. දැන් මේ අයියා තමයි දෙන්නේ කමාන්ඩ් එක. ඔව්. යා කඩෝ මේ කමෙන් යන කොලේ. මේ බලන්න. Ha ha ha! ගෙම්බි පවුල ගෙම්බ පැණිවෙන් අපි හැමවෙලම පවුලම ජයග්‍රහණය කළා ඔකට හතර පයින්න පුළුවන් මම මට රහසක් තියෙනවානේ දෙන්නත් එක පැන පැන ඉන්නවා වගේ මට දෙන්නේ හැමෙල්ලන් කියන බලනවා ගෙම්බ පැණීමේ රහස මොකද්ද ඈ මට ඕකට හොඳ උත්තරයක් එනවා බලමු අපි සුමේද ගාලා මොකද මොකද හිතරන උත්තරේ මොන වගේ දෙයක්ද අපිට අපට කියන්න බලන්න එක්කෙනෙක් විතරක් දිනවනම් අපි ඕක කියන්නේ දෙන්නම දුනම අපිට මොකක්ද එකක් දිනව කියලා ඉතින් මෙහෙම මෙහෙම බය ගෝණි නැතු මෙතන ගෝණියක් දුන්න පොඩ්ඩක් මෙතන <laughs> ගෝණියක් දුන්න ගෝණියක් දුන්න <laughs> උඹලා ගියාද හාව වෙන්න බැයිද? හාව උනේ. වෙනම හාව. දැන් ගෝණි පැනීමේ තරගයක් මොකද මේ උනේ? ඈ? දිනන්න බෑ අපි අන්තිමේම බලන්නේ. දිනීම නේද සහභාගීත්වය සහභාගීත්වය වැදගත්. මල්ලි ගෝණි නැතුව වරකට බොන දෙන්න ගෝණි මේ මේ ගෙදර ගෝනේ නැතුව පහින්න. නෑ මම යාට ගෙදර සීනේ කිව්වා. ඔක්කොම රෙකෝඩ් කරලා තියෙන්නේ. ඔව් ඔව්. තාම යාට කියලා තියෙන්නේ. වෙනස් වෙනස් තියෙන මෙතන ගෝණයක් තිබ්බා ඉතර. කාණ්ඩ තත් තත් Thank you. Woo! දිරන්න පුළුවන් ඉක්මනට. ඕකේ. මොකද දේ අපිට කියන්න පුළුවන්ද? මම හිතන්නේ වතුර වතුර ලීක් වෙන විදිහට හදලා තියෙනවා. අතින් වහගන්න පුළුවන් අපිට මේ ලීක් එක අමෙන් කරන්න. <laughs> ක්‍රමයේ කියලා දුන්නා. <laughs> හිල් වැදීම ඔබගේ පරාජය මූලික හේතුව මොකක්ද? පරාජය ජය පරාජය වෙන හේතුව. අරගේ පාවා දුන්නා. මේ මාර්ගය දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. ඒක තමයි මෙයා හිත තමයි පරදුනේ. ඔව්. නෑ හාම් කිතර දිනුනේ තව කොප්ප පිරේ. ඇයි ඇයි ඔයාගේ පාවා දීමක් කළේ? ඔය මොන හම්බ වෙනවටද? එයා කැමති මාත්‍යා පලදිනවා. ඔව්. මහත්තයා වෙනුවෙන්. ඒ කියන්නේ මේ වෙනනේ වෘද්ධ පුරුෂාධිපත්‍ය. ගෙදර ගිහිලා කොහොමද? ඒක බලපාලා දින්නේ. ඇත්තටම ඔක අනිත් පැත්ත නේද <laughs> බැලුම් පිපිරීම වැඩි හිටි බලමු බැලුම් පුපුරලා මේකල ජයග්‍රහණය කරයිද කියලා ඔබ ජයග්‍රහණය කරනවද කරනවාමද මට එහෙම අදහසක් නැහැ අදහසක් නැහැ සහභාගීත්වය වැඩගත් සහභාගීත්වය තෝරගන්න ඔබගේ බැලුම <laughs> මල් පාරතුරු යනකොට මල් පාරතුරු ඔබ ජයග්‍රහණය කරනවද කරනවමද? ඉස්සර කරලා බලනවා. සාකල බලනවා. ආයි. ඔබ ජයග්‍රහණය කරනවද කරනවමද? බලමු කියන්න බෑ. බලමු. ඔබට බැලුම් පින්වීම තමයි වසර කීයක බලපුරුද්දක් තියනවද? අවුරුදු 35ක බලපුරුද්දක්. 35ක බලපුරුද්දක්. Entonces ya cada <laughs> දැන් මොකද උනේ ඔයාලට? ඔක ජයග්‍රහණය ජයග්‍රහණය හම්බුනේ නැද්ද? අපිට හම්බුන්නේ නැහැ. අසාධාරණයි. මේ අසාධාරණ මොකද කරන්නේ? ජන වර්ජනයක් අපි කරන්න ඕනේ. අපි ආයි කැරකිනවා කැරකිනවා ඉවරයක්. අපි උද්ඝෝෂණයක් කරමු. අපිට වෙච්ච මේ අසාධාරණ මේක අසාධාරණයක්. එන්න හැමෝම. You actually do it. අපේ ආයි දෙවි වතාවට. ඔයාලා මොකද දැන් කියන් දෙනවා වැටිච්ච එක ගැන? මේ වන්ද කැරකුණාම වැටෙනවා යතනවා මෙතන ගේන ඔයගලන්ට මේ ප්‍රථමාධාර දෙන කොල්ලෙක් ඉන්නවා ස්ට්‍රොංග් බොයි කෙනෙක් ඉන්නවා හැබැයි කොල්ලා නියපොත පොඩ්ඩක් ඔය වුණා අපි තව අවුරුදු දෙකකින් මේක බලලා පොඩ්ඩක් ජොලියක් ගන්න පුළුවන් පෙන්නන්න බෑ නියපොත පොඩ්ඩක් අර බලන්න කොල්ලා සුපිරි කොල්ලෙක් සුපිරි කොල්ලෙක් සුපිරි කොල්ලෙක් මෙතනින්න පොඩි ඩයල් දෙකක් කර චොප්පේ චොප්පේ සොත්ති උපාලියක් යනවා දබලා සෙබස් තියෙනුයි සෙබස් තියෙනුයි බණ්ඩයි සමච්චරි බණ්ඩය එතන අපි කලන්න 1 හරි කරන්න හලෝ වැඩි හිටි සංගීත පුටු තරගේ මොකද මොකද ඔට කියන් තියෙන දේ කම්පලේන් එකක් තියෙනවා කම්පලේන් එක ඔය YouTube වලට ගියොත් එහෙම අනේ දවුරු දුස්සෙට මට එන්නම් වෙන්නේ දැන් මිතුරනේ ඔකන පේනද මේ අවුරුදු 20 කොහොමද යන්නේ කියලා. එතන මේ තෑගි බෙදා දෙන එකක් තමයි යන්නේ පොඩි ළමයින්ට. ලොකු ළමයිට දෙනවා මටත් තියෙනවා තෑග්ගක් මම ගෝණි පැනලා අපේ නෝනාටත් තියෙනවා ගෝණි පැනලා තෑග්ගක්. ඉතින් uh, say something Ah, ah, ah, IDK. Eh? IDK. Hello. Hello. Hello. You are Vina, no? Ah, I'm totally in balloon boosting. Ma, balloon boosting. So Vina, what's your name? Situka. Situka. This is Situka. Are you YouTuber? Hmm? Are you YouTuber? Yes. YouTube. yes. Wow. ನೇತಿಯನ್ನೇ ಬೋತಲೆಡೆ ಒದರುಕೊಳ್ಳ ಜಾಗ್ರಹಣ ಲಭು ಕಂಡ එදි මේ පොඩි උන්ට එක මොනවාද බෙදාගන්නේ මේ? මං චෝකවා බැලුව එක බප්පුණා. ඕ. අපි මේවා දැන් කන්න ඕනේ නැහැ ඔක්කොම. මොන කලන ඔක්කොම. පොටේටෝ සෙට් ගෝණියේ බැස දිවීමේ තරගයට කවුද හිටියේ? තමයි ඉතියා. ගෝණියේ ගෝණියේ ළඟට එල්ලඟට පොටටෝ පොටටෝ සෙක් අපි නම් කියනවා ඒ තෑගිරි ආපහු රිටර්න් කරන්න ෆීමේල්ලට දෙන්නද පොටටෝ සෙක් ෆස්ට් ප්ලේස් මදුශාංක මම මම මම

මම නම් කරන්නේ නැහැ. මේ ඕන දැන් කරලා. අපිට කොහමද ජයක් ගන්න? අපි දෙන්නගේ ජයක් ගන්න. ජයක් ගාව ගෙදරට. දැන් අපි පැණි බම්බර කරොත් එහෙම තියෙන බම්බර කරන්නේ. ඒක තාක දෙන්නලු. ඔව්. දැකි නෑ. එම තමයි මම ජය කරන්නේ. දැන් තමයි ආයේ මතනයි. මේ සහභාගී වීම තමයි වැදගත්. මේ ක්‍රීඩාව මොකද මේගොල්ලෝ කරන්න යන්නේ මේ? ආ මේක කබ ඇදිල්ල. අපි ලොකු අය නම් ගොඩක් කලාට කරන දෙයක්. පොඩි අය හැබැයි ඒක ක්‍රීඩාවක් ඇදිලා කරනවා බලමු කවුද දිනන්නේ කියලා. දැන් මම ඉඳන් පුරුදු කරනවා ලොකු වෙනවා. බලමු අපි කම්බාදලා. ඇදලි කිව් පැත්තට ඇදලි කිව් පැත්තට කතා කරලා දාමු. මම කම්බාදින ටීම් එක. हाँ भाई हाँ। मतलब बॉडी बिल्डर से सेट टाकी ना हाँ काबा दी ना अरे बॉडी बिल्डर से सेट टाकी ना काबा दी ना यू गोइंग टू विन यस यस चलो मासा आई डोंट हैव वेट फॉर द ये वी गोना विन गोना विन इफ नॉट Let's මොහොද පොඩිවන්ගේ සංවිධානය වීම ඒසි නෑ ප්ලෑන් කරන හැනට අපිට පැහැදීම ගෑනු පිරිමි. වැඩ දාලා ඇල්ලෝගේ නෙමෙයි ගියොත් ඈ. එන කමෙන්ට්ස් දෙන්න තු ඉන්න එක තමයි වඩා හොඳ. මම සහභාගී වීම තමයි වැදගත්. යෝ සිම්පල්. යන්න! යන්න! යන්න! 당연히 가 리노는 배로 돌아야 돼 아, 리노 안 해요 걸로 3 레디 2 다이빙 다이빙 1 ප්‍රදර්ශනය තුළිනුත් ජාත්‍රාණය කළා මගේ බිරිඳා සිටියා ඒ ජාත්‍රහන කණ්ඩායම මේ පළවෙනි පාර බැලුනත් දෙවෙනි පාර ඔව් දෙවෙනි පාර තුන්වෙනි පාර හැම පාරම දිනුවා ඉතින් මේ විදිහට තමයි අද මේ අපේ සිංගප්පූරුවේ අවුරුදු උත්සවය නිමා වුණේ දැන් හවස 7 වගේ වෙලා තියෙන්නේ ඔව් දැන් දෙනවා 6:46යි 6:40යි ඉතින් අපි එක එක තරඟ කරා විනෝදයක් ලැබුවා උගලටත් පුළුව අපේ වීඩියෝ එකෙන් බලාගන්න කොහොමද අපි අපේ අවුරුදුත්සවේ දවස ගත කරේ කියලා මොකද කරන්න ඕනේ ඒක රෝගොල්ල කරන්න අප සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න ලයි කරන්න ෂා කරන්න එනම් බයිබයි බයි ක්‍රිස්මස්